E, tak, na pewno lubię uczyć się, się różnych języków. E, na pewno bardzo wzbogaca to Twoją wiedzę, jak i również e, wyobraźnię e, i, i sposób myślenia e, na inne kultury i innych ludzi, ponieważ uczysz się systemu, w jakim się komunikują. Jest to absolutnie piękna sprawa. Μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω ξένες γλώσσες γιατί πιστεύω ότι μου ανοίγει τους ορίζοντες ε, και μου δίνει νέες ευκαιρίες. Όπως για παράδειγμα επειδή γνωρίζω Ισπανικά, ε, τώρα έχω την ευκαιρία να κάνω μια πρακτική στο Κοινοβούλιο. Харесвах преди, но към момента след дадена възраст ми се затруднявам да, да, да уча и не ми остава много време, за съжаление. Yes, uh, basically, speaking foreign languages is a um, way to survive as I come from a tiny, tiny island. So uh, I have to speak them, and indeed, I love learning. And um, you're also able to communicate with other people that are not from your culture, so you get uh, more open-minded and you get to know more and more cultures, which is much better for our world. So yeah, that's it. Ik vind dat zeer leuk, al heb ik de tijd niet meer om nieuwe talen erbij te nemen, maar uh, het is natuurlijk een goede manier om je verstaanbaar te maken in de wereld. Kyllä. Ää, Musta kielet on tosi ihania ja, ja niissä on, niiden kautta oppii myös paljon kulttuurista ää, ja toisaalta myös, ää, no mä rakastan vaan kieliä. Uh, učení <laughs> cizích jazyků miluju, je to něco, čemu se věnuju celý život. Vlastně už od té doby, co jsem byl malý, co jsem chodil na základní školu a uh, je to prostě moje vášeň. Ναι, αγαπώ πάρα πολύ τις ξένες γλώσσες. Είναι αυτό που έχω σπουδάσει άλλωστε, η μετάφραση δηλαδή. Και είναι ένας τρόπος να ανακαλύπτω καινούριου κόσμους, πολιτισμούς και ανθρώπους που αν δεν μίλαγα αυτές τις ξένες γλώσσες δεν θα μπορούσα να γνωρίσω. yeah, it's really enjoyable. I mean, it gives you just a perspective on other cultures. It allows you to really get involved in worlds that otherwise you just wouldn't encounter or wouldn't understand that well. So I'm in the process of adding Portuguese as well, but that's going to take a long time and it's just really enjoyable. It's really fun. Ehm, ik heb Latijn en Grieks gedaan in het middelbaar en daarna Frans en Engels ehm, en hoger onderwijs en Spijns in avondschool. Eh, dus ik vind talen leren, leren superleuk. Ehm, het is ook een vrijheid. Hè? Als Nederlands je moedertaal is, ben je wel wat beperkt ehm, in andere landen. Dus uh, voilà, leren voor mij is, is een vrijheid. Språk är för mig, det är min livsnerv, nou, det är min stora hobby och det är också min inkomstkälla. Uh, eh, jag älskar språk, ja, för att det utvidgar min bild av världen, min, min, min förståelse av min omvärld. Mені дуже подобається вивчати нові мови, тому що е, тому що відкриваються зовсім інші перспективи. Е, ми вивчаємо інші слова і е, з'являється просто в голові щось таке незвичайне. <laughs> І це також викликає якісь нові емоції, нові враження. Це нові мови, це завжди про позитив, про, про нові враження просто.